mu gihugu cy'ibyiza aho abakirijwe bazora bahashikanywe no kwizera yesu kirisito gusa ndabaramukije mu izina ry'umwami wacu yesu kirisito bagenzi ni umwanya udasanzwe wo gukurikirana ikiganiro mu gihugu cy'ibyiza uyu munsi udasanzwe bagenzi ndabahamagarira kubandanya mubana nanjye mu rukurikirane dusanzwe turiko turi kwiga amashengero y'indwi dusanga mu byayishuriwe yohana duhereye mu gice cya kabiri twarabonye yuko aya masezera aya mashengero indwi yesu yayagereranije n'ibisagara birindwi byo muri aziya ntonya ariko kandi twarabonye yuko aya mashengero indwi ntago ari amashengero indwi azokwaduka ku isi ahubwo yesu yari karavuga ibihe birindwi ishengero ry'iwe ry'ukuri rizocamwo yaramaze gushinga yari amaze gushinga igihe yari ari hano ku isi bagenzi murazi yuko twahereye uhereye ku kurema kw'isi umugambi w'imana yari ifise ku muntu n'ukuntu yifuza yuko mu muntu haba ahantu hadasanzwe hari reserve imana yifuza yuko bama babonanira buri munsi mu mugambi wa yesu yaciye ahitamo gushinga ishengero ry'intumwa kugira ngo twame dukomerezanya muri we twitegurira gutaha mu bwami bwiwe udasanzwe yesu arahanura ibihe ishengero ryari rikwiriye gucamwo kugira ngo rize rishike aho yari yifuza uyu munsi twarabonye ibyerekeye efeso efeso twarabonye yuko ari ishingiro ryatanguye ihereye Yesu agiye mu ijuru turabona kandi ko efeso byagiye kurangirira mu mwaka w'ijana aho intumwa ya nyuma yohana yari ipfuye hama kandi twarabonye guhera mu mwaka w'ijana na rimwe gushika mu majana atatu na cumi na kabiri niho habaye ishengero rya simuruna aho abakristu bageragejwe kwicwa bishwe na roma ya gipagani ariko bakabandanya bagwira twarabonye kandi ibyerekeye perugamu ishengero abakristu bamaze kuba abakristu uko babica batera bagwira abapagani biroma bamaze kubona yuko kurwanya abakristu batazobishobora bahisemo ubwabo nabo kwemera ko abakristu gito maze bahindagura ibyanditswe byera bishimikije ubudahangarwa bwabo bwo hejuru bishyiriraho umukuru w'ishengero mushasha bamwita papa uyu munsi turaba ikigwa gikomeye cyane igihe cy'ishengero rya tuwatira dusenge mwami yesu kubw'urukundo rwawe gigwa kuba wongeye kuduha ayandi mahirwe yo kugira ngo tumenye igihe ishengero ryawe ryaciyemwo aricyo wagereranije n'igisagara cya tuwatira mwami turakwinginze ngo aya majambo uyadutahuze niba mu by'ukuri iri shengero ryawe ryari ry'ukuri n'ukuntu ryahagaze mwa bino bihe ibihe bitera byisubiriza mwami turakwinginze natwe uduhaye guhagarara nk'uko abizera bo mu gihe cyacu bakira bahagaze ikiruta byose uhindura imitima yacu imibiri yacu kandi utwuzuze mpemu yero duhe kuganzwa na mpemu mu gihe twumviriza aya majambo ntureke imitima yacu byacu bihinduke n'imibiri yacu ihinduke duhe gufata ingingo zo kukwizera kira munsi yose mu izina ry'umwami wacu yesu kirisito amen Tuwatira birasobanura iki reka tubanze dutahure tiwatira kugira tumenye n'impamvu yesu yitiranije kino gisagara akacitirira tiwatira akakigereranya n'ishengero ryo mwa kino gihe tuwatira bisobanura eh, dubisobanure dutanze akarorero abantu benshi baba baraciye mu ishuri barazi inkuru y'umuswi w'ikigaba iyo inkoko yaberaguye uduswi maze iriko iradutorera kira igihe cyinshi harakunda kuboneka agaswi gakunda kuba ari karaha konyene kitorera katari kuri nyina eh, tuwatira rero bijyanye n'ubwo busobanuro nyine kubera iki yesu yita agereranya tiwatira n'iri shengero ryo mwa kino gihe tiwatira cyari igisagara kirimo abantu bikumira ni kuvuga ngo abantu bamwe bamwe barakorana abandi nabo bagakorana bagenda bakorana ku tugwi ku tugwi ariko utugwi tudashyira hamwe tudafatanye yesu araraba aravuga ngo hari igihe kidasanzwe kizobaho bizoba ngombwa yuko uyu munsi mvuga yuko kigereranywa n'iki gisagara cya tiwatira tiwatira rero iri shengero yesu yise tiwatira ryatanguwe mu mwaka w'amajyana atanu na mirongo itatu n'umunani havuye perugamo maze riza guhera mu mwaka w'igihumbi n'amajana atanu na cumi n'indwi aho habaye revolisiyo y'ubuprotestanti bakava i buraya berekeza muri amerika tuzobibona mu kigwa kizokurikira yesu hariya mu byahishuriwe yohani igice cya kabiri dusomye guhera guhera ku murongo wa cumi n'umunani gushikana ku murongo wa mirongo ibiri n'icyenda yesu aravuga ngo kandi wandikire umumarayika w'ishengero rya kiwakira ati umuntu afise imbeya zikayangana cyane kubera iki yesu yatanguje ano majambo mu kuvuga tiwatira kubera yuko tiwatira ryari ishengero rikeneye kubona umuco wa kirisito yesu yategerezwa kurimurikira kugira ngo rishobore kubona yuko ritari aho nyine mu gihe abantu bari bayoboye ishengero rya shingiro twamaze kuvuga ryamaze kwivanga na leta bari babakariye cyane babarabye urutsuri babafata nk'umwana w'icangazi rero bari babafatwa nk'umuswi w'ikigaba rero bari bakeneye yesu nk'umuherezi mukuru abamurikira kugira ngo ntibabone yuko ari bonyine bari bakeneye ikindi kintu kibatorera mu mpisho uyu nawe ni yesu yesu yabanye n'iri shenge ridasanzwe yesu aravuga ngo kino gihe ni igihe kidasanzwe kidasanzwe na cyonyine kubera yuko ishengero ryari rigiramiwe n'uwo bitwa Yezebeli. inyigisho ya Yezebeli niyo yari kuzunguruka ku isi yose kandi abantu bose bariko barazimira ni kubera iki yesu avuga aya majambo akomeye ni kubera yuko kino gihe kino myaka niho ubutware bw'ubupapa bwa roma ya gikirisitu bwakomera cyane bwa bundi muri daniyeli igice cy'indwi umurongo w'umunani hamwe n'uwa mirongo ibiri gushyika mirongo ibiri na gatanu bwitwa agahembe gatonya tubanze tumenye ibintu byaranga kariya gahembe gatonya kariya gahembe gatonya kabije kamera mu mahembe cumi kandi kamaze kumera haca havamwo amahembe atatu amahembe atatu yagiye kuvamo yari ni kuvuga ngo buriya bwami icumi bwari ubwami bukomeye bwari bukoze icyo bitwa ampire rome ubwami bw'abaroma bwa gipagani kano gahembe kamaze kuza kaciye gakuramo ubwami butatu ubu butagihari ubwo bwami nabwo n'abaheruri abavanderi hamwe n'aba ositorogoti aba uyu munsi ntibagihari baciye basubirirwa na kano gahembe gatonye maze gaca kubaka ubwami burindwi bukomeye ubwo roma y'uyu munsi isanzwe yubatswe ko ni igihe cyo kumenya ukuri ukuntu ibintu byagenze maze umaze kumenya ukuri ukamenya inzira y'ukuri ugaca uhitamo ati njyewe ndi buce mw'iyi nzira y'ukuri yesu yifuza yuko uyu munsi umenya inzira y'ukuri icyo ari cyo aka gahembe kandi kari gafise akanwa kavuga ibihambaye kandi kari gafise amaso yo gushishoza kugira ngo gashobore kubona abo kazimiza neza na neza ncyari igihe cy'ubuyobe bukomeye ba bantu nicyo gituma bari bakeneye umuco wa yesu umurikira abakirisitu b'ukuri kino gihe iyo hageze mu gihe kigoye iyo hageze mu gihe cyo kwihisha abakirisitu b'ukuri baba bakeneye umuco udasanzwe wa yesu kirisito kugira ngo bakire iki gihe harakoranye amakonsire menshi haraba amanama menshi niryo yubakwa rya ekereziya maze bubaka ishengero bagitwa ngo umuryango wagenewe bose ababi n'abeza ryari ishengero rigira ryunge ubumwe bw'abakirisitu hamwe n'abapagani maze baca bakora amakonsire menshi kugira ngo babitorere intumbero iki gihe bashyizeho ikintu bitwa eh, bashyizeho ikintu bashyizeho ikintu bitwa pirikatori bakavuga ati umuntu apfuye ntabwo birakeneye yuko umuntu amutangira amafaranga bisunze ya nkuru y'umutunzi n'umworo maze bakavuga ati umuntu niyapfa tuzomutangira amafaranga kugira ngo ashobore gushika nawe mu bwami bw'imana ibi bari gukora kubera yuko haba harimo abasoda b'abahangange bishe abantu benshi iki gihe mu bapagani kubera bari barasenze ibigirwamana cyane kandi kubera yuko hari harimo abasanganyi benshi kandi bata abo bose ntibemera guheba ibyaha byabo bakavuga ati bano bantu rero ntibakora ibyaha hama rero ufise amafaranga hari ibintu bitwa bitwa indirigensiya wewe warakora icyaha hama ugaca ufata amahera runaka ukagenda gutanga kugira ngo ushobore kubabarirwa ibyaha byawe mbere haragera n'aho umuntu agenda gutanga amafaranga y'ibyaha atarakora ukavuga ati ejo nzogenda mu kabare mu ndaya hama rero reka ngende kwa patiri cyane ku wundi e muntu hama ntange amafaranga hama namara gutanga amafaranga mbone kugenda gukora icyaha namaze kurihira kwari gusigaye ari urudandazwa ibi ibihe nibyo kagahembe gahembe kari ko gatera gakura gashinga ubukomere bwako bukomeye kagiye kaguka gushyitsaho kagiye gakwira isi yose hariho ibintu byinshi byagiye gukorwa hagiye gukorwa ibintu byo gusenga kw'abapfuye bivuye mu nyigisho y'ikinyoma bitwa immortalite dorame maze ugasanga umuntu yarapfuye maze yamara gupfa hama bavuga yuko umuntu kugira bamugire umweranda ari uko abanza gukora ibikorwa nka bingayo bibiri cyangwa bitatu yarapfuye hari igitabo kimwe twasomye cy'inkuru y'umuntu bagize umwiranda ngo bagiye kumusengera ko umuntu yari ahumye acarahumuka hama ngo ikindi gihe bagenda gusengera ku mva yiwe bari kumwe n'ibimuga bica biramuguruka maze baravuga ati uyu muntu ko akoze ibitangaza yarapfuye ni kuvuga ngo ni umweranda kugira rero bakubwire umweranda ni uko baraba ibikorwa wakoze ukiriho hamwe n'ibindi bikorwa uba warakoze warapfuye rero ni kuvuga ngo ni ibintu by'ubuyobe byaje byopoza iki jambo ry'imana ryavuze aho yesu avuga ngo iyo umuntu apfuye aba kandi nta kindi kintu abarindiriye atari kuzuka kuri wa munsi yesu kirisita azoza kubera yuko pawulo mu bikorino yandika avuga ngo kuko umwami wacu yesu Kristo azoza arangurure n'ijwi rirenga maze abapfuye bizeye nibo bazotangura kuzuka ariko abandi nabo bakatubwira tubu mu ijuru bageze ahantu hacegekera muri pirigatori hamwe n'ahandi iyi ni inyigisho y'ikinyoma yaje kugira ngo yopoze ijambo ry'imana ryavuze nk'uko bibiliya ibyerekana ku majyambo yo gutuka imana n'amarugutano kano gahembe katanguye kuzana ni ibintu byinshi ngaha twavuga ariko icyo twavuga bikuru nuko baciye bazana ibyo bitwa vierge gusengera umuntu akasubira eh, kuba ubusugi no gushinga abagore b'abasugi baje biyitirira ababikira kugira ngo bakore umurimo nk'uwa mariya nyina wa yesu Ehm, haraba ibindi bafata bibiliya barazibika barazugarana baravuga ati abana tuzobyara ntabwo bikwiye yuko bamenya ukuri ahubwo inama zacu ibyafundikiwe mu nama mu makonsire twagiye gukora nibyo tuzokwigisha abana bacu na twebwe ubwacu ibyo twari tuzi turabyibagiye barahinduye ibintu by'imibatizo bahindura ibintu byinshi cyane tutokwirirwa tudodagura ngaha ariko musanzwe mubona by'inyigisho biza byopoza bibiriya ikindi bafashe mana binini binini bahura basenga mu bapagani biroma babigira bito bito barakibatiza nk'uko twabibonye mu kigwa giherutse inyuma ngo kiriya ni yesu kiriya ni mariya kiriya ni naka ni petero babiha amazina aboneka muri bibiliya ariko kandi gushika n'ubu abapagani babisenga nko mu gihe cya kera barashyizeho iminsi mikuru itemewe kandi bari barabujije abantu gusenga ku isabato y'ukuri maze bashinga mu nama rukokoma bakoze mu mwaka w'amajyana atatu na mirongo ibiri na rimwe bashinga kweza dimanshe nk'umunsi wo gusenga kandi umunsi wera wejejwe mwibuke ntabwo bari bayobowe na mwe mu b'imana ntabwo bari bayobowe n'imana ariko bari bayobowe n'abantu uyu munsi mugenzi uhawe duhamagarirwa gukora amahitamo bibiriya hariya hariya mu byahishuriwe yohana nyine hatubwira ikintu kidasanzwe hatubwira yuko hatubwira yuko iki gihe haciye haboneka abandi bantu bafatwa bafatwa nk'aho ari umuswi ariko bibiri ivuga ngo ariko hariho abasigaye hariho amasiganira y'iciwakira nemera aba nabo bari bande bari abavodowa aba bavodowa bari abantu badasanzwe mu gihe cyabo kubera yuko mu gihe eh, mu gihe roma yari yamaze gukora amategeko kugira ngo bashobore kuganza isi yose mu gihe bari bamaze kugira ibyo bahindura by'ukuri kw'imana bakajya gusenga ibigwabana mu buryo batazi bagashyiraho umunsi wo gusenga atariwo bakemerera abantu kujya ibizira kandi byarazira mu bakiriya kirisito maze bakazana inyigisho z'ubuyobe kubatiza abantu babatonyereje ku ntoki nk'uko twamaze kubibona hamwe n'ibindi byigisho by'ubuyobe ikimazi cyahora gitangwa ku mana ni kuvuga ngo umuntu iyo acumuye yahamagarwa kugenda imbere ya yesu Kristo agasenga nk'inzira n'ukuri dushikana mu bwami bw'imana ariko kandi bagaca bafata bakavuga ati we niwacumura uzoza kwirega iwanjye umbwire hano nanjye nkakubwira ngo ibyo byaho byawe urabihariwe rero bitangura uko bano bantu b'abavodo baravuga ati birakwiye yuko twisigariza Bibiliya yacu bafata bibiliya barazibika bafata bazandika ku bintu byinshi bigisha abana babo ibyerekeye ubutumwa bwiza bano bana ndababwira ukuri yuko igihe cyabo cyabaye igihe kidasanzwe imana itazopfa yibagiye kubera yuko mu gihe abana babo babarungika ku mashuri kwiga hamwe n'ababana bakurikiye inyigisho za roma babaha ubutumwa bwiza umwana ukaza wumva atashe muhira ariko arabwira abaza se wiwe ati data mbega ku byerekeye bibiriya gute batangura guhiga abantu bazana inyigisho nkiyi aba bantu bari abantu badasanzwe mu gihe cya yesu mu gihe cyabo yesu aravuga ngo ariko ndafise abantu bakenye cyane mugenzi mbega iyo uza kuba mu gihe kiri ishengero rya tibatira woba wari kuba muri aba bantu yesu araba agashima bo mu gihe cya tibatira ni ikibazo utegerezwa kwibaza kandi ukiyishura iki gihe iyi nyigisho iyi mu gihe ekereziya yari imaze gushingwa mu gihe ubupapa bwagiye bukomera maze bugatangura gutegekesha ubushobozi bwose bukomeye bw'igisato nk'uko tubibona mu byahishuriwe hari igice cya cumi na gatatu hatanguye kuboneka icyo bitwa reforme hatangura kuboneka abantu bahakana inyigisho z'ubuyobe kubera yuko mwibuke iyo umuntu akoze icyaha gikomeye kugira ngo yihane i roma hari hariho isanduku yagenewe ibyo bitwa indulgensiya maze umuntu yagenda afukamye akaduga iyo ngazi afukamye kugeza aho ashika muri iyo sanduku akabona gushyirayo iryo shikanwa azanye maze akabone guharirwa ibyaha byiwe n'ubu ibi bintu byatanguye kuza nari ndenganya ahantu mbona umuntu w'umukozi w'imana yigira umukozi w'imana reka ndabivuga uko kubera yuko nabonye atari we kandi na bibiri irabishingira intahe arabwira abantu ati nimurandika urandika imitwaro yawe nta muco ushyirako amafaranga niwamara gushyirako amafaranga imitwaro yawe izoca yishyurwa ninde yabahenze igikorwa cyo gutanga kugira ngo umurimo w'imana utange utere imbere ni igikorwa kiva mu mutima si ikintu dukora kugira ngo imana itugirire neza ahubwo ni ikintu dukora kubera imana yatugiriye neza kubera yuko twamaze kumva umuhamagaro kubera yuko tuzi icyo imana tugomba ko turatanga kugira ngo igikorwa cy'imana gitere imbere tugatanga kugira ngo dufashe abagenzi bacu tugatanga kugira ngo urukundo rwa kirisito uko rutugobera kose iki gihe abantu batangura kwiyita amazina y'amarogotano yo gututa imana nk'uko twabibonye ariko abantu b'ubwenge abantu bibiwe akabangana mpemu yera barabibona bamaze kubibona hacatangura amahinduka icyo bitwa revolutionisme bariyubura haca hatangura kubaka akagwi kitwa k'abaprotesitanti b'abahakanyi iri zina abahakanyi ni ekereziya yagise abaprotesitanti kubera yuko bari bamaze guhakana inyigisho mbi y'ikinyoma yabo maze aha twovuga mwabano badasanzwe aha twavuga nka eh, nka john wicliffe eh, yohana wicliffe yabaye umugorozi adasanzwe yahagarariye ukuri kwa bibiliya mu gihe cya kiwatira aha twavuga kandi yohana carve eh, twavuga kandi bahuse na ba jerome hamwe na riteri hamwe n'abandi bantu tuzobibona ukuntu bano bantu bahavuye bakuza ubu protesitanti maze bakagenda bagahava eh, bagenda bakava i buraya bakagenda muri amerika kugira ngo bubake ubundi bwami bukomeye aho amadini menshi y'abaporotesitanti yagiye ava turavuga abangirikane ababatisita bavuye ko bitwa batisita hamwe n'ayandi mashengero yagiye akomoka tuzobana mu kigwa kizokurikira ariko uyu munsi mugenzi ndifuza yuko duhindukiza amaso kugira ngo turabe mu gihe cya tiwatira aba bantu ntabwo bemeye yuko ukuri kwibagirana igihe mariteriteri yari amaze kwibonera bibiliya agasoma isezerano rishasha kandi akaritahura kubera yuko abantu bari bamaze kumenya yuko umuntu akizwa kubera yatanze agafaranga kubera yatanze inoro kubera yatanze inzu kubera yatanzwe n'ikindi kintu cyose riteri arasoma abona yuko umuntu akizwa bw’ubuntu ku kubwo kwizera gusa atakindi kirinze gusaba ntabwo ari ingufu zacu ariko ni kubw'ubuntu bw'imana peteri amaze kubibona aravuga ngo ibyo bintu ntibihagarare abona ubuyobe bwinshi aravuga ngo hano hantu niho umugwa wa satani igihe teri yari ashitse ku mugwa mukuru w'i roma kubera yuko mwibuke eh, uyu riteri yari umupadiri kandi akomeye yari yaramaze kwigishwa ibintu bikomeye cyane muri ekereziya gatolika eh, rero uyu riteri aravuga ati ibintu si byo umuntu akizwa kubwo kwizera gusa kubwo kwizera yesu kirisito gusa arahagarara ashikamye mugenzi nibyo ushobora kuba waragendeye mu nyigisho itari nziza ariko uhejeje kumenya ibintu biranga abakirisitu b'ukuri ibintu biranga abakirisitu b'ukuri ni kwama duhagarara aho turi mugenzi reba ishengero ry'imana y’ukuri, si mpaka ribe riri mu mazu makuru makuru eh, tugarutse inyuma murabona yuko gushika n'uba yitwa ngo ekereziya ya bose yagenewe bose ababi n'abeza kubera yuko abapagani bari baje kandi ntibabemerera guheba ibibi byabo bariyorohereje ni kuvuga ngo ekereziya izokorosha ibintu kose kugira ngo abantu bose bayinjire yagenewe bose atakwihana atakureka ariko yesu kirisita aravuga ati wewe ko umaze kumenya ukuri kubera yuko ijambo ry'imana riravuga ngo ntugasambane ntukibe ntukice ntukifuze ntugasenge ibigirwamana rero ushobora kuvuga ati ubu rero ndamenye yuko gusenga ibigirwamana ari bibi kuri icyo gishapure wambaye mu izosi kuri icyo kintu wambaye ku maboko cyane ukavuga ati ubu ndamenye yuko gusenga bapfuye imizimu ari bibi ndamenye yuko eh, kutaruhuka isabato ari bibi ndamenye yuko wa mubatizwa na wo gutonyereza ku ruhanga atari wo ndumvise iyo wapfuye byapfuye mu bantu gusa bopoza imana reka guhendwa bene data maze ukavuga ati uyu munsi nanjye mu gihe cyanjye birakwiye yuko mba nka johanna wikirife birakwiye yuko mba nka yohana karuve birakwiye yuko mba nka wuse na yoramu birakwiye yuko mpagararira ukuri nkemera ukuri nka nk'abavodowa cyangwa ukavuga ati njyewe ubu sinkigenda kwaturira ibyaha byanje umuntu ahubwo nzobyaturira imana yesu kirisito kubwo kwizera kwanjye nk'uko riteri nawe yabigenjeje mugenzi n'igihe cyawe ndagenda kubwire yuko yesu kirisito agiye kuza vuba ego agiye kuza vuba kandi bidatinze ikintu kizoba kimuzanye ni kugira ngo adushire mu mudendezo ni kugira ngo isi shasha yongere kuboneka ni kugira ngo ibintu byose bisubire mu buryo amaganya no gutaka n'uburibwe birangire ibi kugira ngo birangire ni uko ikintu cyabizanye kizobanza gukurwaho iki nacyo ni icyaha mwibuke yuko icyaha aricyo cyazanye urupfu amagorwa n'ibibazo byose byazanye n'icyaha yesu kirisito rero agiye kuza kugira ngo arimbure icyaha kandi icyaha azokirimburana n'umuntu wese yemeye ku bubiko bwacu umunyabyaha yanse kubireka niwe wenyine azoshara n'icyaha cyiwe ariko abagorotsi bagenzi bazohabwa igihugu gihore ari icyabo ibihe bidashira niho mu gihugu cy'ibyiza aho abakirijwe bazoba bahashikamye no kwizera umwami wacu yesu kirisito mugenzi uyu munsi uhamagarwa kwizera yesu mugumugira nyambere muri wewe ugahitamo ukavuga ati nkanjye ndifuza kubandanya namwe mu nzira y'ukuri murimo yo muri yesu kirisito yesu aguhe kumwizera kandi aguhe kwama umuyoboka buri munsi mu izina ry'umwami wacu yesu kirisito amen mugenzi mu gihe wumviriza ijambo nk'iri ridasanzwe hariho ibindi bintu uhamagarirwa gukora mu gihe ijambo ry'imana rikugiriye ikimazi reba hepfo ukore kuri jimu canke rayiki kugira ngo ushobore kwerekana yuko wafashijwe n'ikiganiro hama urangije ibyo urashobora gukora ikindi kintu cy'ingenzi rino jambo ryagufashije kandi ryagize icyo rihindura mu buzima bwawe birakwiye yuko rero nawe ugira uruhara mwa kino gikorwa dukorera yesu kirisito ugakora paritaje cyangwa mu cyongereza share kugira ngo ushobore kurishikana no kuri bagenzi bawe ikindi nacyo niba wagize ikibazo cyangwa ikindi kintu woduhanura cyangwa woduterera byandike muri komantere byandike muri komanteri ku rubuga rwa watsapu eh, turatanga ibindi biganiro ku munsi ku munsi muri gurupe yitiriwe kino kiganiro mu gihugu cy'ibyiza nicyo gituma mugenzi niba wifuza nawe kuyibamwo kugira ngo uze uraronka n'irindi jambo ry'imana naho byaba biciye mu buryo bwa odiyo urashobora guca wandika ku nimero akamenyetso ko guteranya amajana abiri na mirongo itanu n'indwi mirongo itandatu na rimwe amajana abiri n'umunani amajana atandatu na mirongo itandatu n'icyenda yesu aguha umugisha kandi nanjye nkumusabye uhoraho ndagusengera kugira ngo tuze duhurire mu bwami bw'imana yaduteguriye twimirije kujyamo vuba mu izina ry'umwami wacu yesu kirisito